Suoritus. Seisotaan tukevasti. Ote jousesta. Nuoli jänteelle. Ote jänteestä. Jousi ylös. Ja veto ja ankkurointi poskeen. Tähtäys nuolta pitkin, kärki keskelle, laukaisu, sormet auki, jälkipito, kunnes nuoli on perillä.